Gördüm yüzünü divana buldum Aklı kuşumdan ey digana buldum Tartıp cephani ürsem yolunda Tap olmay herkize merdana buldum Tap olmay herkize merdana buldum Kevser şerabi yadıma gelmez Kevser şerabi yadıma gelmez Lele lebindin mestana buldum Kördüm düşümde şemi cemalın İşkın otuğa pervana buldum İşkın otuğa pervana buldum ardım bir gana buldum İşkınla yıla kurbuldu cismim Hem sakıyı hem peymana buldum Hem sakıyı hem peymana buldum katra yerdim çektim denizge Bir katra yerdim çektim denizge Kirdim sadap hana durdana buldum Küydürmese ot bulmaz yağaşım Küydürmese ot bulmaz yağaşım شوت برلان خمخانه بولدم ming o'q avval o'zingda bir dona bo'ldim mashrabga maysur kim bo'ldi mayxur mashrabga maysur kim bo'ldi mayxur masjid emasman mayxona bo'ldim avval o'zingda bir dona bo'ldim bir dona erdim ming dona bo'ldim